Ям жаргал ерөнхийлөгчийн хууль зүйн болгон зөвлөх. За, шагалмаа гүшүүний асуултанд хариулъя. Мэдээж хэрэг э, хууль тогтоомж бол хамгийн түрүү нийцэх ёстой зүйл өөрөөр үндсэн хууль. Та түрүү хэллээ 2019 онд оруулсан Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд 71 дэх заалт болж орсон ч гэсэн зүйл бол өөрөө энэ 19-1 гэдэг ийм зүйл заалт байгаа. Энэ дотор бол 3 зүйл 20 заалт бий. Мэдээж хэрэг хамгийн гол одоо энэ хуулийг санаачилж Э, үндсэн хуульд магадгүй энэ хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хүрээнд өөрөө хийдэг хэвээр хамгийн гол ажил бол э, үндсэн хуулийн энэ суурь зарчим үндсэн хуульд нэгэнд нэмэгдсэн байгаа энэ авдаг агуулгыг өөрөө энэ хөлчлөх явдал юм байнамаа. Энийний дагуу бол энэ хууль бол үндсэн хуульд нэгдүгээр зөрчилдсөн зүйл бол байхгүй. Та сая тодтож хэллээ 1% э, гэдэг ийм тоо. Энэ бол 19 штрих 1-ийн 2 гэдэг заалт байгаа. Намыг Монгол улсын эрх бүхий иргэдийн 1% доошгүй тооны иргэн эвлэлд нэгдэж байгуулна гэдэг ийм заалт. 2019 оны 11 сарын 14-нд Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулад хоёр одоо зүйлийг бас нэмж баталсан байдаг. Тэрний нэг нь бол өөрөө Монгол Улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх шилжих тухай хууль гэдэг энэ хууль байгаа. Энэ хууль өөрөө өвчин төгөлдөр хуулийн маань одоо дөрөвдүгээр зүйл бол өөрөө энэ нэмэлт өөрчлөлттэй бол адил нэг хүчин чадалтай гэдэг юм заалт байгаа. Энэ дотор ямар зүйл оруулсан юм бэ гэхээр 19 штрих 1-ийн 2 дахь хэсгийн саяны миний таны бас дурдаад байгаа энэ заалт бол өөрөө 2028 оны 01-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагж мөрдөхөөр заачихсан байна. Тэгэхээр энэ харилцаагаар өөрөө нэгэн зохицуулагдж байгаа учраас одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа буюу дагаж мөрдөж байгаа үндсэн хуулийнхаа хүрээнд бол энэ ямар нэгэн зөрчил бас байхгүй. Хоёрдугаарт мөн одоо хууль тогтоомжийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэх гэдэг агуулгаар 2020 оны 02 дугаар улсын хурлын тогтоол гарсан байдаг. Энэ тогтоолын маань бол нэгийн дөрөвт улсын намын тухай хуультай холбогдох чиглэлд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн ерөнхий концепц нь юу байх юм бэ гэдэг утга агуулгыг бол зохицуулсан. Хуулийн маань үзэл баримтлалын агуулгад эдгээрийг бол бас дурдсан байгааг та анзаарсан баг. Тэгээ энэс үүдээд би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр хууль тогтоомжийн хувьд бол харин ч асуудлыг бол өөрөө э, үндсэн хуульд нийцүүлэх гэдэг утга агуулгаар өөрөлдөл 2005 оны хууль маань бол өнөөг хүртэл бол үндсэн хуулийн энэ утга агуулгыг одоо хэрнэ зохицуулж чадаагүй явж ирснийг энэ жинсэн найруулгын төслөөр бол харин гүцээд зохицуул за харилцааг энэ хуульчилж байгаамаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За жаргалмагш 1 минут. За баярлалаа. Ерөнхийдөө бас хариултуудаа авчлаа. Тэгээ түрүүн бас бид намын харьяа байгууллагуудын асуудлаар бас тодруулах байсан түрүү хариулсан учраас тэгээ энэ хууль дээр төр намын санхүүжилтийн асуудлыг тодорхой заагаад өгчихсэн болохоор бас нэлээд бас нийтдээ нийт гэдэг юм олон нийтэд бас ойлгомжтой гэдэг юм хүртээмжтэй баг одоо хэрэгжих хууль байх гэж би харж байна. Санхүүжилтийн зориулалтыг гэдэг бас нарийн заагаад өгч гисэн бас нам намын гишүүдэрээ дамжуулаад сонгогчтой одоо боловсролыг нэмэгдүүлэх сонгогчтой эрх үүргийн танилцуулах тэр боломжийг нь бас нээж өгсөн гэж би харж байгаа. За мөн гендерийн асуудлыг нарийн сайн тусгалж өгсөнд бас хуулийн ажлын хэсгийнхэн болон ерөнхийлөгч бас салбарглаа илэрхийлье. За энэ мэтчлэн ер нь гэхдээ бас хуулийг яг бүхэлдээ уншихаар нэг хууль зүйн техник талаас ч гэдэг юм уу тийм маш их алдаанууд гэдэг юм уу жижиг сажиг үг үсгийн алдаанууд маш их хөлөө шүү тэрийг бас харж ажиллах байх гэж бодож байна. Тэгэхэд ажлын хэсэгт орох саналтай байгаа шүү гэдгийг бас хурлын даргаадаа уламжлая. Баярлалаа. За санал. За 80 танганы болох шүү.